Hello hello Agan and Sista VACT Sekarang kita akan lanjut ke step berikutnya Yaitu adalah membuat file HTML Yang pertama Kita klik file Kemudian new file Kemudian kita kontrol sampai lupa ini kemudian kita ketika nama apa saja misal kita ketik pertama dan yang terakhir yang harus kalian cantumkan dalam setiap penamaan nama file kalian adalah .html agar file ini bisa dibaca dalam browser kalian kita coba ketik kontrol tes kita coba lihat hasilnya ah maka yang kita ketik-ketikkan akan muncul di laman browsernya sekian video kali ini next kita akan belajar tag-tag tentang HTML